for å se alle de fremmede landene, og særlig glad for å se at Kongo og Rwanda er her, for å felles prøve å jobbe fram mot en løsning som gagner de involverte landene. Som alle vet, så er vi i dag for å diskutere og forhåpentligvis komme fram mot en løsning på konfliktene som omhandler det Kongo og deres naboland. Luxembourg er spesielt bekymra for at resolusjon 1325 ikke blir godt nok oppfylt. Og vi ser og skjønner at det er en vanskelig situasjon, men vi stiller samtidig kritisk til noen av de eh, involverte landene. Uansett så håper vi og vi tror at alle de fremmede landene vil være med og være innstilt på eh, at det beste utfallet vil være en løsning på konflikten. Våre intensjoner vil være å ha mer fokus på kvinner og barns sikkerhet i landet. Vi har sette inn flere militære styrker inn i DR Kongo, som kan straffeforfølge og de kriminelle. Vi håper på et utfall som vil forbedre sikkerheten til sivilbefolkninga. Denne konflikten er for vanskelig for Kongo å løse alene, og vi ønsker å bistå med det vi kan. Ærede medlemsland, takk for deres oppmerksomhet.